Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we weg met de boot. En eh, ja, het is vakantie vandaag en morgen en overmorgen en over overmorgen. En meer ga ik niet verklappen, want het wordt een leuke vakantie en dan ga ik veel vlog zetten. Dus tot zo! naar de boot. Nou, we zijn net aangekomen in Elburg. We zijn, eh ja, net aangekomen zoals ik al zei. Gaan nu even de stad in. Kijken of we wat kunnen eten straks. Lekker kaffiesje. Krijgen we zo hoofdgerecht. Nou, eerst voorgerecht, dan hoofdgerecht. Zo heerlijk gegeten. Gaan we nu nog een ijsje halen in de vestiging. En heb ik nog een leugen te vertellen? Nope. Nou, goedemorgen jongens. Ik nu nog in bed. Ik moet nu een kleine, smalle bed een soort van, hoe wat. Ik ga zo meteen opstaan, ga ik wakker worden. Dan gaan we daarna even lopen. Misschien eh, pas van 7 kilometer, maar ja, dat dan wel. Oké, klaar voor ochtendgymnastiek. gaan we eens even kijken waar het pad is. Hoe we dat moeten volgen. Hier ergens goed het bordje. Polderpad Elber. 7 kilometer. Nou, let's do it. Je kant op. Nou, we zijn nu alweer het polderpad kwijt. Dat is het pad dat we moesten volgen. We gaan nu in de kloostertuin kijken. Voor de eerste keer van mijn leven in een echt kloostertuin. Het is toch gewoon een kloostertuin? Ja, dat is dan deur. Nou, ik ga even een tekstje voorlezen. Voor het geval dat jullie niet zo snel kunnen lezen, want ik had hem ook. Hier. Muurhuisje. Dit muurhuisje werd in 1839 gebouwd. De stadsmuur speelde toen geen rol meer in de verdediging van deze stad. Van de stad, sorry. Tot 1950 wonen in deze huizen gezinnen. Soms met meer dan 10 kinderen. Op diverse plaatsen in Elburg zijn muurhuisjes gerestaureerd en weer als woning in gebruik. En dit zijn dan, als het goed is, die muurhuisjes zoals ik net al liet zien. <laughs> Deze kerk is nu gerestaureerd aan het worden, maar hij komt serieus uit 1397. 1397. Om je voor te stellen hoe oud dat is, hè? We zetten onze route voor. Nou, we staan nu voor een Joodse kerkhof. Hier, ik zal dit bordje even voorlezen. Dit oude bord. De geliefde, die geliefd en bemind waren tijdens hun leven zijn ook in de dood niet gescheiden. Hun aandenken zij tot zegen, ter blijvende nagedachtenis. Aan alle Joodse medeburgers die gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse terreur uit ons midden werden weggerukt. En eh, hier is dus die begraafplaats. Je hebt hier één heel vies ding, dames en heren. En dat is de hondenpoep. Want ze poepen hier de honden zo op het gras. En dan komt de grasmaaier en die maait dan het gras en de hondenpoep. En dan komt de hondenpoep helemaal hier over verstrekt te liggen. Zodat het nog meer gaat stinken. En dat is niet zo fijn. En nu lekker haringje halen. Mm. Dus daar is mijn zoute haring. Mjam met zuur. Paren varen en varen. En nu haring. Jamma. Zo, we zijn net aangekomen. Hebben ik middag gegeten, pistoletje. Ik heb lekker We Gaan we nu even rondlopen. Kijken wat er gebeurt hier. Krampolina! Zo, we zijn het eh, aan het varen. We hebben net ochtend gegeten. Eh zijn dus wakker geworden. Een beetje de hik. Eh, ja, we zijn nu aan het varen. Op, over het Ketelmeer en zometeen over het IJsselmeer. Gaan we door een hele grote sluis in. Dat ga ik zeker filmen. En daarna gaan we bij, zijn we bij Lelystad. Dat is onze eindbestemming voor vandaag. We varen nu de sluis in. De hele grote mega sluis. is er alles prachtig in. gaan zo meteen wat meer even bestellen. En wat drinken. Dan gaan we naar de boot en dan gaan we de rest van de tijd een beetje hangen. Een beetje nu bij de stad kijken en dat soort dingen. Nou, we zijn nu terug aan het varen naar huis. Ehm, ja, we hebben lekker gisteren gegeten in een restaurant. We hadden ravioli had ik gewoon eenvoudig. En goed ziet van een Dan met soft ijs en toepjes slagroom en nog iets van koek. En een kramenkoekje eroverheen. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Want eh, we zijn nu aan het varen naar huis. Nog 2,5 dagen school. Nee, uh, vakantie, sorry. En dan ga ik naar school. Oh ja, die Marnix en Nout hebben ook een YouTube kanaal. Misschien leren jullie ze zo beter kennen. Een YouTube kanaal is Marnix van de Post. Het linkje staat onder in de beschrijving. Ehm, en ja, meer heb ik momenteel niet te zeggen. Dus, oh ja, voor wie het afvraagt, er zit kauwgom en bubbedisje in mijn mond. Zo, we gaan de deuren dicht van de Zuidersluis. We gaan zo meteen 5 meter naar beneden. En eh... Dan gaan we naar huis. En dan zijn we thuis over een kwartiertje. En dan zijn we nu vlak bij huis. Damn.